Gero zer gehiago ikertu dezakegu aztarnategi batean edo bera ikusi ziguten aztarna zintzuk izan dut. Ba. Adibidez, artea. Artea bakarrik homo sapiens zuen. Eta bi motatako artea daukagu. Eko basuretan aurkitzen ditugu eh, ditugun artea, baretetan eta eta beste arte mugikorra e, aurkitzen dituguna aztarnate egiten eta e, e, txikitan lantzen zutena eta e, mugitzen zutena eta horregatik e, arkitu dezakegu beste kontestuetan. E, nola ikertzen dugu hau? Ba, era berdinean joaten gara aztarnategira, argazkiak ateratzen ditugu, marrazkiak egiten ditugu, ze ezin ditugu paretako satiak eraman laborategira, orduan kalkoak edo egiten ditugu, horrelako marrazkiak, Eta ja, honekin eta argazkekin, ja, lasai-lasai e, e, laborategian ikertzen ditugu. Neurtzen ditugu, bebai laginak ateratzen ditugu, datatzeko, edo ze pigmento mota erabiltzen zuten aztertzeko, eta gero, informazio horrekin berriro, berrirak eta bat egiten dugu, eta asmatzen dugu nola pentsatzen zuten, nola egiten zituzte margoiek, adibidez, andamiak kontatzen edo.